izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Xoş gördük hamınızı. Bugün sizə lülə kebabın hazırlanması qaydasını çəkib göstərəcəyəm. Çalışacağam ki, asan yol olsun və e, düzdür, deyərsiniz ki, bu kişi işidir, amma qadınlar da mətbəxdə bəzən lülə kebab hazırlamaq istəyir və ona görə də mən e, resepti elə götürmüşəm ki, həm sobada, həm də ki manqalda, yəni bu reseptlə lülə kebab hazırlaya bilərsiniz. E, reseptimizdə belədir. Yəni 1 kilo mal əti, mal əti yağlı olmalıdır. Yarım kilo quyruq və 200 qram döş əti. Bunların hamısı ə, e, əvvəlcədən mən ət çəkən maşından çəkmişəm, keçirmişəm və onları qarışdırmağa başlayacağam. Zövqə görə duz istiot vuracağım. Bir də bir şərti deyim ki, sizə əti e, çəkməmişdən qabaq heç bir soyuducuda e, qoymuruq. Yəni təzə tər ət olmalıdır və soğanı isə xırda-xırda doğramalıyıq. Ət çəkən maşından çəkməməliyik ki, bizim hazırladığımız lülə şişdə qalsın. Yəni şişdən sürüşüb düşməsin. Keyfə görə istiotumuzu, duzumuzu, eyni zamanda xırda-xırda doğradığımız soğanı da əlavə edib qarışdırırıq. Yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Tam qarışdırdıqdan sonra indi mən sizə göstərəcəyəm. Əti padnosa çırpacağıq ki, bir-birini yaxşı, daha yaxşı tutsun. Çalışmalısınız ki, ət daha yaxşı qarışsın. görə deyirlər ki, lülə kebab kişişidir. Amma qadınlar da düşünürəm ki, öhdəsindən gələcəkdir. Müzik əti hissələrə bölürük və belə böyük küftələr şəklində hissələrə bölürük ki, şişə keçirdəndə bizə asan olsun. Əvvəldən qeyd elədiyim kimi, mən çox vaxtı sobada bişirirəm. İndi isə həm soba üçün, həm də manqal üçün ayıracağım və hər ikisini sizə göstərib nümayiş etdirəcəm. Müzik etdiyimiz lülələri biz indi bəzilərini sobada, bəzilərini isə manqalda bişirib sizə servis edib göstərəcəm. Lülə kebabımız hazırdır. Həm sobada, həm də manqalda olan lülələri bişmiş halda sizə çəkib göstərirəm. Afiyyətlə yeyin, nuş olsun. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.